On l'a oubliée parce qu'elle n'avait pas, elle pas d'enfant, elle était restée célibataire volontairement, elle n'avait pas d'enfant, et donc euh, personne ne s'est occupé de, sa mémoire, j'allais dire. Et pendant 20 ans, on n'a retrouvé aucun article euh, sur elle, euh, dans la presse spécialisée, sportive en particulier, rien, rien, rien.